Las melodías que cargadas están de tantas emociones que vuelvo a revivir, haciéndome sentir que nada está tan mal. radio y sigo recordando emociones de un tiempo lejano que me hizo